Anem ara pel Premi Ciutat de Barcelona de Gastronomia. Sí, el jurat acorda atorgar per unanimitat el Premi Ciutat de Barcelona de Gastronomia 2015 a Joan Veient, el Joanito del Pinotxo, que l'any 2015 va complir 75 anys d'ofici per l'amor, la dedicació i la simpatia que ofereix diàriament en el seu espai emblemàtic de Barcelona a la Boqueria i que ha inspirat també a tants i tants professionals que avui han apostat per la cuina de barra. Tots els fotògrafs preparats recull el premi Joan Veient Juanito. El seu protagonista. Bones tardes. Jo sóc una persona molt parladora darrere el meu mostrador. Aquí no sé si podré parlar, però una cosa sí que és veritat. Quan han dit el nom de la restauració, a tothom se li ha obert la gana. No m'ho explico, no m'ho explico. Jo crec que tenim la ciutat millor del món en gastronomia i encara continuarem més i més i més. I es farà la ciutat primera del món en tot. És a dir, que jo no sé què dir perquè és que el menjar és tan fabulós, és tan fabulós, que qui és qui no menja? El guapo, i lleig, el ric, el pobre, tothom menja. És dir, continuem menjant i donarem vida a la ciutat de Barcelona. Moltes gràcies. <laughs> Gràcies, Bravo. Juanito. Tu mereixes. Ha quedat molt bé. Quina bona fusta El té aquest home. El discurs de la nit. <laughs> Molt bé. <laughs>